اليوم رانا رايحين لولاية تيزي وزو طائره آه، آه، عين الحمام عين الحمام عين الحمام اليوم راح نشوفوا التشور شغل عين الحمام كيفاش داير تبعوا معايا راكم تشوفوا هنا رانا في بومبا ايسونس رانا حابسين دخلنا في زي وزو راكم تنبو هاي فارغه كراف ما كاش الغاشي الكالم فريمون صوص تاع قلبي المنطقه تاع عين الحمام في ولايه تيزي وزو غادي شحال خلوي السلام عليكم عباس لا ماجوري تاعهم كامل يهضروا قبيليه هزوا الفلاوات السلام عليكم دابا نهضر واش <laughs> نقدر هم ليك جبال كامل بالثلج فور حطة ما كاش بزاف الغاشي كارتي كال ناس هايلين كرامة عاقلين شرا يما لاباس نصور معاك يما معليش نصور معاك جيت نزوركم آه، جيت نزوركم لهنا صحيح الله يسلمك. صحة C'est fermé, c'est dangereux. والله ما يدير C'est pour خاطر يا بلاك ديالنا ورصان آه، لهنايا كما راكم تشوفوا رانا في جوايه يفرحونن يفرحونن واحد الدشرة هكدايا راهي فوق جبل هنا من اعالي بلاد القبائل هذه البلاصة العالية كامل لا ناتور الخلوي لي فاش السلام عليكم عليك عمو الراعي عليك c'est le même la compagne بري خلوي هاد البلاصة accessible لكامل الناس تقدر تجي ليها بطونوبيل ولا بلا moto هاي اللي كيما راكم تشوفوا تيزي وزو المنطقة الجميلة تيزي وزو خسارة ما تعرفش بزاف مع الناس ما تلاقيش دوكا نروحو نشوفو من هيكا درار راكم تشوفوا لهنايا في كل بلاصه كاينه دشره دشره هنا دشره من كل بلاصه كاينه دشره كما لهي كما راكم تشوفوا اوفو شو الله يبارك في كل منطقه كاين بلاصه هكا شغل دشره عندها اسم نتمنى ان شاء الله تجوا تزوروها ولي اللي قادر يحوس واللي قادر يخرج ساكوت باشر اللي عندك غير طونوبيل برك وراح كلي راك في حومتك ولا راك في داركم عليك سيريم فور الناس خلوي bien. ما يهدروش معاك صح يخزروا فيك تبان براني عادي fort من حقهم ما لازمش تصور الغاشي وتصور الناس ملي كتصور روحك هكذا fort فهمتك هنايا رانا في مأسرة مأسرة تاع زيت الزيتون زيت الزيتون تاع بلاد قبايل هذا اللي تشوفوه فيه هذا كامل زيتون تاع الناس كل واحد وداير هنا الزيتون تاعو بلاشان هذا كيما راكم تشوفوا ومن بعد يعصروه بالداله كل واحد يعصروا له لابار ديالو ومن بعد يعطي له الزيت دوك راح تبعوا معنا راح نشوفوا المعصره كيفاش دايره هذيك هذا كاع الزيت هذا كاع الزيتون نقطعوا الزيتون يتحط لنا هنايا في الشبكه من بعد يخرج من هنايا ويبدا يطلع يطلع يطلع هكذا في هذه الدرجات يطلعه بدا يتغسل اللحمه هاي بدا يتنقى Maar dit voor het minuut laten we nog. Ja, en بس مركي Een Soort commercial. كنت ما سبع سنين الله يبارك آه. حبيبي بنيان اونسيان بالحجره نعم، نعم. من حفظتها ساعتين هذه دخلت تزيد تدخل منها كنت تعبون بها هنا تناوى نعم. تناوى هنا ايه هذيك اللي كانت بكاع الزيتون آه. هذيك فاميليا الله يبارك يا ايه <laughs> هكذا صح فهم اه خلوي اه هذا دار فاميليا عايشين في فرنسا كاع راهو عقوبة بمرح وهذا ماشي فرنسا آه. انتم كنتوا تسكنوا لهيك وهنا كانت مالي رحمة كانت تربي هنا القنين الله يرحمها هنا احنا كان تربي القنين هنا ايه تربي هنا شوف الحجر اونسيان صور الحجر هذا ما من الباب آه. قديم شوف شوف كلش قديم كلش قديم كلشي قديم فهمتني الله يبارك هنا 10 من شهور هنا هذا كلش قديم أعالي تيزيوزو وزو قديم قديم كل شيء كل شيء قديم كل شيء قديم القرمود هنا هاي دارنا هذه دارنا هنا شوف فيها اه شتا هذه دارنا